Ich glaube, ich brauche ein Sofa, Kili. Ja. bisschen leichter wieder. Nach galaktische Beschwerde hat der Russe in die Erde gefunden. 2010 der wurde schon für Maulcheck, Maulcheck, Sofacheck verwendet. verwendet. <laughs> Seit dem Lobo. Also das nächste Lied spielen wir für den Elias, gell? Weil das sein Lieblingslied ist. Oder habe ich das richtig gehört? Ich habe leider die signierte CD vergessen, mit äh, wo Chini drauf ist, aber du kannst dafür eine andere haben von Jackie Brown. Die von Gute Mischung, von der Vorgängerband, die kriegst du dann auch noch.

But you was so Wechsel. Immer 100, 100. Ja, beim nächsten Song, da könnt ihr euch in die Wüste versetzen. Zu der Seniorita. Ah, jetzt ist die Gitarre da. Dankeschön. söyle ben Mütlüğüne görsün Es ist ein Zimmer Wenn es an ihre Brust Es Good. the señorita i are up to Moro.